guys, balik lagi nih di channel gua Ipang. Di kali ini gua pengen main random guys. Buat random. Randomnya pada oh, dalam game semua. Ya. Oke okay, oke, okay, random. Kita Eh, hey, WhatsApp, WhatsApp. Dari mana aja nih? Eh, hey, cu, dari mana aja, cu? Eh, hey, cu, dari mana aja, cu? Turun di mana nih? Turun di mana? Ketiran dia ya, yang. Kenapa nyerang, Pak? Apa? Apa tuh? Aduh, di bawah ada yang nok tuh. Bantuin dulu itu. Waduh, mati dia. Drop <clears throat> ini gue dapet cukup bro oke oke ambil dulu aja ini gue udah dapet cukup nih oke simpen dulu aja Tuh. Oh. suara gue nggak nyampe situ ya Peter Prokop. Red John cuk, Red Itu oh, ada musuh tuh di belakang lo tuh. Ya iya. selo. ambil deh yang ada medkit Ada nok kenapa tuh? Ayam. Eh, bro, yang satu lelet kemana? Eh. John, John, John. Hey. Pada di mana ini? Eh, udah pada mati ya? Aduh. cuy oke okay, guys keren keren keren keren